Drama Penthouse telah mengakhiri penayangannya pada Jumat tanggal 10 September tahun 2021 malam. Episode 14 season 3 drama Penthouse adalah merupakan episode terakhir dari drama Penthouse dan sebelumnya sudah dikonfirmasi jika memang tidak ada season 4. Episode terakhir drama Penthouse ini sebenarnya meninggalnya banyak kesan untuk para penggemar. Banyak yang mengatakan sangat kecewa dan tidak menyukai akhir dari drama Penthouse. Namun menurut drama update sendiri, ini adalah sebuah akhir yang memuaskan untuk drama Penthouse. Pada akhirnya drama Penthouse berakhir dengan ending yang bahagia namun di satu sisi berakhir dengan ending yang menyedihkan juga. Jadi drama Penthouse memiliki dua ending yang berbeda di saat yang bersamaan. Drama Penthouse benar-benar memberikan ending yang realistis dan sesuai dengan kenyataan. Karena pada akhirnya, sesuai dugaan penulis drama Penthouse tidak akan memberikan ending yang bahagia dan memuaskan untuk para penggemar. Ending drama Penthouse sangat realistis dan sesuatu dengan kehidupan manusia. Di samping itu drama ini benar-benar menunjukkan konsep dari sebuah karma dan kehidupan pada akhir episodenya. Drama Penthouse memiliki ending yang membahagiakan untuk anak-anak Hera, Kang Mari, dan Sang Ah. Sokyung akhirnya mendapatkan kehidupannya yang bebas dan bisa melakukan segala macam hal yang ingin dia lakukan. Sejak awal kita mengetahui jika Sokyung tidak menyukai sekolahnya dan tidak memiliki impian sebagai soprano. Sokyung sejak awal ingin hidup mandiri dan menjalani kehidupannya dengan bebas dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun Sokyung bekerja sebagai guru vokal dan memiliki pekerjaan paruh waktu, namun Sokyung terlihat sangat menikmati kehidupannya dan terlihat lebih bahagia ketimbang sebelumnya. Sokhun akhirnya menjadi seorang pianis yang sangat terkenal dan memiliki jadwal yang sangat padat. Bahkan dalam waktu tiga tahun Sokhun terus menyibukkan dirinya dan tidak bisa bertemu dengan siapapun termasuk Berona. Kemudian Berona telah mendapatkan impiannya dengan menjadi seorang primadona terkenal di dunia. Berona juga akhirnya melakukan konser pertamanya di Seoul setelah tiga tahun dia tinggal di luar negeri. Jenny juga akhirnya akan melanjutkan mimpinya dengan belajar di Italia mulai tahun depan. Min Hyuk juga telah menyelesaikan wajib militernya dan siap untuk melanjutkan hidupnya dengan menjadi seorang pria sukses. Ha Eng Byul juga sudah berhasil menjalani hidup yang membahagiakan setelah berhasil menjadi guru vokal di sebuah gereja. Haeng Byul benar-benar hidup dengan bahagia tanpa beban apapun lagi di pundaknya. Kang Mari berhasil menjadi orang kaya dengan menjadi asisten ketua Song dan memiliki beberapa toko di dalam mall. Selain itu Kang Mari berhasil tinggal di penthouse Simun Palace yang berlantai 130. Kang Mari benar-benar menjadi seorang wanita tangguh dan melakukan jalan yang benar dalam hidupnya. Sang A akhirnya bisa menikmati hidupnya dan melakukan semua hal yang dia inginkan. Sang A juga terlihat lebih bahagia terutama saat Min Hyuk datang dan akhirnya mereka bertemu. Semua orang tersebut mengalami ending yang membahagiakan dan mencapai apa yang mereka inginkan. Meskipun mereka harus membayar mahal untuk mendapatkan semua hal yang telah mereka capai saat ini. Meskipun orang-orang telah mencapai ending yang membahagiakan namun ada beberapa hal yang membuat penonton kecewa dan membuat ending drama ini menjadi sedih karena seluruh karakter utama drama Penthouse akhirnya meninggal dunia. Sim Suryon ternyata memang benar-benar meninggal setelah mengorbankan dirinya karena merasa bersalah kepada Na Egyo, Oh Yun Hee, dan Ha Yun Chul. Sim Suryon merasa bersalah karena telah melakukan misi balas dendam tersebut dan membuat semua orang di sekitarnya meninggal. Sim Suryon juga menyesali dirinya dalam melakukan aksi balas dendam tersebut. Hal itulah yang membuat Sim Suryon akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Logan Lee juga akhirnya meninggal dunia karena kanker sumsum -sum tulangnya kambuh. Selain itu Logan Lee juga merakan kesedihan yang mendalam yang membuat penyakitnya menjadi semakin parah. Logan Lee bahkan tidak mau berobat dan memilih untuk mati karena tidak ada Sim Suryon di sisinya. Oh Yun Hee benar-benar telah meninggal dan tidak ada sebuah keajaiban untuknya. Chonso Jin pada akhirnya melakukan bunuh diri setelah semua dosa besar yang dilakukan semasa hidupnya. Chonso Jin benar-benar menderita dan mendapatkan hukuman yang sepantasnya dia dapatkan. Chonso Jin dihukum penjara seumur hidupnya dan yang membuat paling menyedihkan adalah Haeng Byul putrinya sendiri yang mengirimnya masuk penjara. Chonso Jin benar-benar hancur dan kehilangan hidupnya setelah itu. Chonso Jin bahkan tak bisa bicara dengan benar lagi karena menderita kanker laring. Chon Jin benar-benar kehilangan segalanya dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri setelah memastikan Ha Eng Biul hidup dengan bahagia. Jo dan Tae juga sudah meninggal di episode 13 drama Penthouse. Meskipun ada seorang gelandangan yang terlihat mirip dengan Jo dan Tae, namun ternyata gelandangan itu bukan Jo dan Tae dan hanya mirip saja. Dan meskipun gelandangan itu adalah Jo dan Tae, dia tidak akan bisa berbuat banyak karena tak ada orang yang percaya padanya lagi dan dia harus hidup menderita selamanya. Qiu Jin juga akhirnya ditangkap oleh polisi karena melakukan penipuan kepada semua orang. Qiu Jin juga benar-benar kehilangan hidupnya setelah tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Drama Penthouse berakhir dengan meninggalkan semua karakternya mendapatkan hukuman yang pantas mereka dapatkan karena kejahatannya di masa lalu. Berona harus membayar mahal dengan kematian ibunya untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang soprano terkenal. Sok Sokhun juga harus membayar kejahatan masa lalunya terhadap Min Sol-ah dan semua orang dengan kematian Jo dan Tae dan ibunya. Sok Sokyung juga harus membayar mahal atas perbuatannya di masa lalu dengan kematian Sim Suryon ibu kandungnya. Ha Eng Byul yang selalu bersikap diam dan menutupi kejahatan ibunya, juga harus membayar mahal untuk menjadi bahagia dengan kematian ibunya. Kang Mari dan Jenny harus membayar mahal atas perbuatannya di masa lalu dan membuat keluarga mereka tidak bisa berkumpul kembali. Sang Ah, Min Hyuk dan Kyu Jin juga harus membayar perbuatan mereka dengan tercerai berai dan hidup dalam kesusahan. Chon So Jin juga akhirnya membayar semua perbuatannya dengan mendekam di penjara seumur hidup dan ditinggalkan oleh Ha Eng Byul. Selain itu Chon So Jin juga menderita kanker dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Logan Lee juga membayar untuk kesalahannya terhadap Min Sol Ah yang telah keluarganya usir dan tuduh sebagai pencuri padahal Min Sol Ah telah mendonorkan sum -sum tulang belakangnya. Dan pada akhirnya Logan Lee tidak bisa hidup bahagia dan tetap meninggal karena penyakit kankernya. Sim Suryon juga akhirnya membayar atas perbuatannya selama ini, karena banyak orang yang menjadi korban untuk melancarkan aksi balas dendam Sim Suryon. Sim Suryon akhirnya memilih untuk bunuh diri dan dan meninggalkan kehidupannya. Menurut drama update ending ini adalah ending yang sangat pantas dan paling bisa diterima ketimbang Sim Suryon dan Logan Lee akhirnya bahagia. Jika Sim Suryon dan Logan Lee hidup bahagia, hal ini sungguh tidak adil untuk Naegyo, Egyo, Oh Yun Hee dan Ha Chul yang harus merelakannya nyawanya untuk membantu Sim Suryon melancarkan aksi balas dendamnya. Drama Update merasa bahagia dan senang karena penulis tidak membiarkan Sim Suryon bahagia. Karena jika Sim Suryon bahagia, dia adalah orang yang paling jahat dalam drama Penthouse ini. Sim Suryon tidak bisa bahagia setelah banyak nyawa yang berkorban untuk dirinya. Sim Suryon memang harus merelakan kebahagiaannya untuk membalas jasa dari orang-orang yang telah membantu Sim Suryon mewujudkan aksi balas dendamnya. Dan bila Sim Suryon memaksakan untuk hidup bahagia, maka Sim Suryon adalah karakter yang sangat egois. Dan dari ending drama Penthouse ini kita mengetahui jika Sim Suryon adalah protagonis utama dari drama Penthouse karena Sim Suryon pada akhirnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri.